anteriormente em Verbo Mochilar. Está aqui no, do lado da feira, da feira de rua, eles têm um hospital público e ele fica aqui de livre acesso para todo mundo. A gente está aqui na frente de um, de um açougue local. O Davila me falou, eles deixam essa partezinha aqui do, do rabinho do animal né? para que as pessoas saibam que isso daqui é, então, é carne de bode. Bom, é, vocês viram aí um pouquinho da vida delas. É uma situação realmente complicada porque elas vivem nesse espaço aqui, sem muito espaço, na verdade, para as crianças. E para sobreviver, elas lavam a roupa do, do pessoal aqui para pagar aluguel. O aluguel é de 2 mil shillings por mês, que é um valor bastante caro para elas mas elas sobrevivem acima de tudo. E elas sobrevivem da questão da limpeza e também da prostituição. É isso daí. Duas irmãs vivendo na prostituição, enquanto uma conseguiu se livrar disso e está lá no orfanato. Agora a gente está numa num espaço onde o pessoal que produz e colhe o chá, eles distribuem para as fábricas. Inclusive, esse caminhão que está saindo aqui, ele está levando uma porção dessa do que foi retirado, do que foi colhido das, das fazendas de chá para levar para as fábricas. Então esse espaço aqui é onde normalmente as pessoas, os agricultores locais se reúnem para juntar tudo aquilo que eles produziram para repassar para as fábricas. Então, essa daqui é uma infraestrutura que é justamente para repasse do, da matéria-prima do chá. one is now is taken to the factory to be to be granted. Okay. Eh, the, the, the, the brick mpaka hii inakuwa pieces mpaka inakuwa pieces hadi mpaka tea leaves. Okay. So unajua tea leaves? Machani, tea leaves. Tea leaves. Eh, unakunywa chai? Are you taking tea? Tea in, uh, in Brazil? Yeah, we consume a lot of tea. Yeah, but it's different. Yeah. It's different from what plant? Yeah, I we have plants too but uh, I don't know how how it's work in Brazil because I don't have so much contact. But I think the process maybe is similar. Yeah. But we have uh, our own farms of too. Okay. Is it tea? Like this? Tea. Yeah. yeah. Yeah. Okay. Yeah. They pass for a process to to become another kind of uh, product. Essa daqui é a produção que vocês viram lá fora, é o mesmo, é o mesmo produto. Então eles coletam, deixam aqui, armazenam e mandam para as fábricas. Então esse daqui é o do é o segundo processo, porque o primeiro processo é a colheita, depois a separação do produto e depois a, a eles levam para as fábricas para processar o, o chá para venda. Mas é um é um espaço bem grande que eles têm com com muito, com muito produto que eles revendem e repassam para as fábricas. Para a gente estar tá indo em direção a uma fazenda de chá, para vocês entenderem o processo manual que é a coleta. E para chegar lá, mais uma vez a gente tem que ir de motor, porque não tem outro jeito. Agora a gente está aqui em frente da, do que foi a primeira casa do, do Dávila. Ele falou para mim que ele costumava pegar lenha lá daquela parte, trazer para cá. E é um lugar bem tranquilo. E ele falou que esse lugar foi um dos primeiros lugares a receber energia elétrica aqui na região. Então, você imagina como é difícil conseguir alguma coisa aqui na região. Bom, aqui é uma região que é bem isolada, se a gente for comparar com o lugar onde eu tô morando, porque eles têm, eles não têm nem acesso à luz aqui, na verdade, a rede elétrica, só a casa do, do Dávila tem, as demais casas atrás de mim não tem, então é bem difícil para que eles obtenham até comunicação com outras pessoas, eh, se eles não forem os seus vizinhos. E eles vivem desse jeito aqui, de uma forma onde para eles basta e eles plantam, comem e criam animais. E para eles é o suficiente, eles não precisam de mais nada aqui. is a water filter and then they used to call it American ki kitchen. So a volunteer was actually putting up this. She used to put a stove here, a gas, and everything. So this is a sitting room where a volunteer can stay around here. We used to stay here as a family during that time, but now we moved to such a one so that we can take care of the kids. We are ready now to stay there and this house is empty. Bom, essa daqui era a antiga casa dele por dentro e uma casa simples com móveis só para ter uma área de lazer, de descanso aqui para eles. Mas é uma casa bem simplesinha, não tem nada de muita coisa não. A ah, volunteer can come and sit, sleep here. reserve there's electricity here and also it is uh, it is not cold so I think as compared to the other one you know Daniel has been saying it's so cold uh, yeah, it's so warm because already everything has been put like this oh. so we didn't have a lot of resources to construct the other one because already we had constructed this one so uh, we didn't have a lot of resources to put to make it so clean so we, we were thinking let's carry out the idea even though we don't have resources so we want to do it the way uh, we can afford because we cannot necessarily just come up with huge structures and we don't have funds yes so this is also another good place where volunteers can stay and can assist the community and even the volunteers can stay here and work for the children's home because it is not very far. Mm -hmm. It is only 20, uh, 20 minutes drive from here. Mm -hmm. Yeah. So a volunteer can stay here and then can work in our children's home there. Even cycling, even okay. cycling. Yeah. Even the volunteer who was here, she used to have a, a, a mountain cycle. I mean, bicycle. bicycle. So she used to to walk from here to town and then the distance from here to town is the same as distance from here up to the children's room. Oh. So there is a shortcut here where you can just go to the children's room. Okay. So it's not very far. Uh, nesse espaço aqui eles o Davila já chegou a hospedar um americano que ele morava sozinho nessa casa e bom, ele tinha eletricidade, tinha água e ajudava a comunidade ao redor é, na construção de casas, na construção de escolas. E, inclusive ele construiu aquele banheiro ali para que ele utilizasse como banheiro e também um lugar para ele tomar banho. E ele utilizava esse espaço aqui para como como casa para no tempo que ele passou como voluntário aqui. E até onde o da vila sabe, tudo deu certo. Esse daqui é um dos tanques que eles um tanque de água que eles construíram com a ajuda de americanos e com arrecadação de, de dinheiro do, da vizinhança. Então eles costumavam ter que pegar água lá do fundo, carregarem na cabeça, nas mãos e trazerem colina acima. Mas com a ajuda de, de americanos e dos vizinhos aqui eles conseguiram é, criar vários tanques que nem esses de água para a coleta da chuva que minimize muito a questão das doenças, né? Porque quando eles coletavam a água da, de, lá de baixo, muitas vezes era água contaminada. Mas agora com esses tanques eles conseguem coletar água diretamente da chuva. É isso aí galera, vou me despedindo por aqui. Uh, a gente teve todo um dia tumultuado, um dia cheio. Vocês me acompanharam desde lá do orfanato até o, o centro do, de Bomé, no mercado de rua depois até a cidade de natal do Dávila e agora a gente termina a nossa jornada aqui na antiga casa dele. E vou pedir novamente que vocês nos acompanhem em todas as redes sociais, as duas que a gente tem na verdade, que é o Verbo Mochilar no Instagram e o Verbo Mochilar também aqui o seu canal no YouTube. Assine para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, deixando aquela velha e boa mensagem. Viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais.